l'amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita. Ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo. L'amore può condurci all'inferno o al paradiso. Comunque ci porta sempre in qualche luogo. È necessario accettarlo, perché esso è ciò che alimenta la nostra esistenza. Se non lo accettiamo, moriremo di fame pur vedendo i rami dell'albero della vita, carichi di frutti. Non avremo il coraggio di tendere la mano e di coglierli. È necessario ricercare l'amore là, dove si trova, anche se ciò potrebbe significare ore, giorni, settimane di delusione e di tristezza, perché nel momento in cui partiamo in cerca dell'amore, anche l'amore muove per venirci incontro e ci salva.